Pasi që e kam bërë përzgjedhjen, muajin prill e kam e kam tërheq shumën e grantit. Menjëherë kam fillu me startu punën, i kam ble makinat cilat më kanë dashtë që një kohë gjatë përse kam fillu me punu tash punoj me makineri më të, për, më të përsosura, më të reja cilat janë profesionale me cilat më ka lehtësu shumë puna Tash puna ime është ma efikase, ma e lehtë, më kursen kohë më shumë dhe normal klientët janë ma të kënaqur me punën time. Këto grante janë gjithmonë të mirëseardhura për neve, sepse unë jam në fillim të punës, nuk është që punoj që shumë vite, jam fillestare, Normal që fitimi i këtij granti më ka ndihmu me me më shty përpara, me me kriju vetet kushte ma të mira për me punu.